Jak zorganizować swoją pracę, gdy ciągle dorzucają ci coś do roboty? Mój dzień to jak siedzenie przy wylocie rury, z której co chwilę wypada jakieś nowe zadanie. Wystaw fakturę, przygotuj ofertę, zadzwoń do mnie, spotkaj się z moim znajomym, zatwierdź tekst, wyślij prezentację, zrób przelew, przygotuj raport, ugaś pożar i tak dalej. Rura wypluwa zadania szybciej niż da się je wykonać. Mimo to żyję sobie pogodnie i z grubsza dostarczam to, co potrzebne. Myślę, że wynika to z umiejętności zarządzania rurą, Przede wszystkim, jak mam planową robotę, to na 25 minut zatykam rurę. To znaczy wyłączam telefon, e-maile, by popracować. Po 25 minutach otwieram rurę. To, co z niej wypada, przekierowuję do kuwet. Zaproszenie na Akademię Rekomendacji, do kalendarza. Prośba o raport, do pani Moniki. Yy, faktura z Playa, do załatwienia. Pożaru pani Ani, do niezwłocznego załatwienia. Wysłanie linka precji, robię to od ręki, bo to mniej niż dwie minuty. Ciekawy artykuł od kolegi, na stertę ciekawostek. I znowu zatykam rurę i przez 25 minut pracuję nad tym, co zaplanowałem. I potem znowu otwieram rurę i tak dalej. Zapytasz, jak wygląda ta moja rura. Ja używam do tego Gmaila, ale mój kolega robi to na papierze, żółtymi karteczkami, a ktoś inny w aplikacji Nozbi i tak dalej. Nie jest bardzo ważne, jakiego narzędzia używasz. Ważne, by panować nad rurą.